So, kurz zum Thema Datensicherheit. Nur Festplatten entsorgt. Äh, Wenn man wirklich so saudumm hinten verbaut und keinen Bock auf Ausbauen habe. Das ist eine relativ einfache Geschichte. Und wie macht man das am blödsten? Mit stumpfer Gewalt. <laughs> Aber das sollte wirkungsvoll sein.